Federico, mi tre giojans che vi volos presenti ion pri la ideoi de famconata eh, filosofo Spinoza cae de Zamenhof, la initiatinto de Esperanto. Al vi la parolo. Dankon Bert, dankon al civi pro la cesto. Do, temas pri malfazila de fio facte qui eh, venas uh, el uh, prelego qui un uh, mi donis uh, en uh, la angla en venezio lastiare en uh, la occaso de mm, ateliero pri compara i religioi comparo inter religioi vi dico Cai do mi profundigi explica i pli en eh, la filosofion de Spinoza kai mi rimarkis kai eh, kai in interessa in similajo in kai mal similajo in inter la du do uh, mi volas diri che ci tiu prelego estas ni diru ne definitiva en la senso che mi ancora estas esploranta pri la afero kai mi foie dubas che mi ec atingos finon char la fero esta tre complica sed eh, certe gi estas eh, inda ie el studado nu mi donis citi eh, un titolon Spinoza kai Zamenhof du filosofioi en comparo kai contrasto giuste por metila la attenton sur la facto che ili estas uh, parte similai sed parte vere mal similai kai kelk foje eh, faculo espertulo intellectulo i kai en esperantujo kai el esperantujo um, ehm, simplige identigas la du uh, eh, filosofio in de la du uh, homoi kai tio estas la mi grava eraro do mi volas en conduki al vi la concepton pri filosofiai religioi Do, tiu concepto venas de ci tiu libro, en la angla de Carlos Frenkel, Philosophical Religions from Plato to Spinoza, Reason, Religion and Autonomy, cae mi mi uh, sur ecranigis uh, la unuan difinon de citio concepto, quiu venas uh, el la renconto inter la tri grandai religioi uh, eh, è la unua ni diru dio della biblio do uh, hebraismo cristianismo kai islamo io estas filosofia religio mi clopodos clarigi la concepto nux do temas pri la chef argumento de carlos frankel do unue gi venas el longa tradizio el plato ebne rosht avero esso kai maimonido do eh, tio venas uh, el la, la greca filosofio kai atingas uh, eh, europon tra la arab lingua mondo do la cefa concepto estas ke la vero kun maiuskla vo estas por ciui se ne ciui povas atingi gin pure do ni estas en mondo antao clerismo do en eh, mondo en kiu estas tre normale pensi che ne ciui homoi estas egalai, che ne ciui homoi havas la saman chanson atingi la samain uh, celoin. Do, la punto estas che profeta religio estas anchilla filosofie, tio estas servo de filosofio. Do, temas pri tuta uh, renversigio, renversigio, de la concepto pri filosofio servo de teologio. Do, tio esas giuste la malo. Cio estas profeta religio? Profeta religio estas religio cio basigas sur profetoi. Profetoi estas homoi cui parolas per la vocio de Dio recte. Do, clare, hebraismo, um, ehm, cristianismo ca islamo estas profetai religioi. Do, profetoi atingas la veron, sed ilia atingas la veron allegorie, per racontoi. Do, tio esas unu e la plei gravae differenzoi inter filosofio cae um, cae religio lau la proponantoi de filosofiae religioi. Do, dum profetoi parolas per religio, allegorioi racontoi filosofoi atingas la veron per clerigio el studado cae scienzo. Cae per tiu vorto scritto oni devas diri se oni povas bonvol, bonvolu mutigisin? Dankon. Mi, mi sentas calcain bruoina, cae tio... Ja, dankon. Nu, Do, eh, filosofoi filosofoi atingas eh, la veron per clerigio, el studado, cae scienzo. Scienzo a parte estas grava, char ni parolas pri uh, specifa momento case de uh, Spinoza, en quiu la scienza revoluzio estis en uh, siai unuai ashoi. Do, la ideala socio de filosofoi pri quo revis Plato a parte ne eblas char ne ciui homo i povas dedici al filosofio char se oni dedicas al filosofio al clerigio el studado oni ne povas ni diru um, dedici tempon por pli mondai afero e kiel exemple uh, gaini monon por pano ca tio simile kai pro tio uh, estas ne eviteble la la proponanto de filosofia e mm-hmm. religio i che filosofo estas nur parto de la sozione pova ne ciui povas esti filosofo do por havi bone funkciantan sozion estas profetae religioi char ili montras la dian legion ne recte. Do la functio, socia kai politica de profeta religioi estas cunigo de la homoi en bone funccianta uh, societo kai socio. Do la politica, etica functio de ecclesioi estas raconti la veron al simplai homoi do ecclesioi estas la representantoi de eh, la profeta religioi. La interna e distingo de profeta religioi ne gravas se oni rigardas il per filosofa e lensoi. Char la vero estas nur unu. Kai estas multa i voioi por atingi gin. Lau la proponanto e de filosofie religioi do ie la ontologia vid punto filosofia religio fondigias ie mal avaro do perfectezo estas tiel forta che gi disfloras sin cun partigante sin cun ne perfectae entoi do protio zorgi pri filosofio pure estas grava afero char tiel la vero pura povas dis conigi sin tra la homoi qui ne havas la bonan chanson passi sian tempon per clerigio el studado kai scienz perfectigo do Kio estas la concepto de homo la philosophia religio? Char kai filosofo e kai ne filosofo e kun partigas ration ratio estas la baso de la homa essenzo ili effettive differenzas nur episteme ni povas um, vortigi ali maniere la vorton episteme kiel sci lime, i la limoi de la scio. Iera pinto estas compreneble filosofoi. Filosofoi estas kiel fac curacistoi, ili posedas la exactan scion por sanigo. Ili ne devas credi, ili ne devas fidi, ili scias recte la veron religiuloi estas kiel generale doctoroi. Ili comprenas la faction, sed ili devas fidi e la filosofoi kiel spertuloi. Char ali flanque ili povas confusigi pro la facto che raccontoi kai allegorioi uh, eh, stimulas la imag povon de homo kai tiu imag povo povas de voi voigi la eh, raison linion for el la pura vero. Pro tio religio ancilla philosophiae, tio estas religio servo de philosophio. Ie la tria stupo estas ordinarae homoi. Ili estas cie plencresculoi. Ili obeas la preceptoin, sed arcie ilin comprenas. Ili comprenas la percepto in mem. Do, estas sam kiel, kia, kiam vi estas eh, malsana, vi iras alla la generala doctoro, kai vi prescribas en uh, ordinara linguaggio vian san staton, kai la generala doctoro clopodas uh, eh, clarigi al vi per simpla i vortoi uh, la conon, el la faco medicino, un la generala doctoro mem el studis sed ne creis ne esploris prigi tio esas nur la fac curazisto au filosofoi to tio esas la ni diru la metaforo quiun uh, eh, la autoro carlos frankel mem usas tra la libro por comprenigi alla la legantoi la concepton de homo lao filosofia religio. Ie la plei mal alta stupo de citiu stuparo facte estas simplai homoi. Simpla homoi estas kiel infanoi. Ili obeas la precepto in blinde. Ili comprenas nur allegorie per racconto e kai kai foi ili ecne auscultas la racconto in. Do la uh, eh, proponanto de la filosofia religioi, simpla homoi estas quaso bestoi. Do uh, estas grave che ili almenao plencrescu kiel ordinarai homoi, cae pro tio existas cae valoras la penon che ili existu la ecclesioi. Ciui povas, si povas raconti la veron tra la allegorioi al la simplai homoi, porche ili igiu ordinarai cae bonai civitanoi. Do, tio estas la generala eh, concepto. Nun mi volas pasi alla dua parto, tio estas eh, comparo cae contrasto de la du biografioi de la uh, homoi quin ni analisos hodiau. Spinoza. Spinoza nascigis en la dec sepa iarcento en Amsterdamo cun la nomo Bento en la Portugala, Baruch en la hebrea kai benedicto en la latina esperantigita Notu che en la sama iaro Cartesio publica sian discursum pri la metodo. Do vi povas vidi en citiu lumbildo quelcae datoi estas uh, scribitai per uh, eh, grassai literoi, calcai per cursivae au ital stilae literoi do la grassa literoi indicas la cefain momento in della vivo de spinoso dum la cursiva literoi indicas ne uh, indicas evento qui ne estas recte ligitai alla la viv prescribo de Spinoso, sed influis lin. Ciam li estis iuna, li studis cun Rabbi Mertera en Yeshivo Keter Tora en Amsterdamo, uh, la sefarda uh, tradizio en la Portugal-Juda uh, eh, comunumo della urbo do uh, eh, kio estas yeshivo yeshivo estas tradicia lerneio uh, lau la hebrea tradizio do li lernis uh, kiel legi la biblion kai la toraon kai la mi diru gravai vercoi uh, eh, el scribitai verkitai en la uh, biblia hebrea compreneble Do Leibniz nascigis iom da iaroi post Spinoza, cae ili ecce rencontis sin poste. Do, post la studoi e la yeshivoli eh, eclaboris uh, laboris por la patra negozio en vendeio, sed uh, liai ideoi estis uh, vere tro uh, fortai por, uh, por la tempo, ecce en urbo Amsterdamo, mi volas memorigi al ciui che citio estas evento de la Amsterdama Rondo, cae giuste pro tio ni parolas pri Amsterdamano. Ec en la libera urbo ili estis eh, tro uh, extremai por la eh, loca comunumo iuda. Ec nun tempe estas, ne diru, spuro ide citio problemo Eh, per mal permesso al uh, faculo pri Spinoso visiti la sinagogon en Amsterdamo. Cio case, cio ocasis al Spinoso estis herem. Herem estas uh, hebrea vorto, quo est asterura vorto iusense char temas pri for pushigo de iudo et la communum iudo quo prenas heremon porti al diri ne estas plus considerata iudo ne estu ech plus considerita iudo por ciam ech post sia morto tio changis la vivon de Spinozo en tute. Fakte pro tio li comencis ec labori ciel lens purigisto, char uh, ni devas pensi che tio estis la momento in quio en Nederlando uh, disfloris la um, arton purigi lensoin, exemple por telescopoi. Galileo Galilei eh, successis vidi in la sama iaroin in uh, eh, Jupiteron per telescopo cun Nederlanda e Lensoi. Giuste pordoni iom da uh, flancai informoi pri la tempo per chi uni parola ston. Cai alia eh, grava facto estis che post la heremo, Spinoza commence studi profunde latinon en la lerneio a unidiro ec eble la scolo de fande enden, quio estis clerulo de la urbo, quio acceptis lin, cae latinon, cae poste anca o la antiquan greca, cae tio estis tre grava por la disvolvigio de la penso, cae filosofio de Spinoza estis uh, iaroi iaro por la urbam Amsterdamo kaj generale por Europo pro la nigra morto. En uh, du iaroi la nigra morto mortigis uh, eh, dec procente de la uh, de Amsterdamo post iom da iaroi kai in tiu momento uh, eh, iam uh, eh, Spinoza estis for de Amsterdamo char compreneble heremo ancau uh, eh, inclusi vas um, ehm, exilon e la urbo kai li comencis ec instrui en Reinsburg cartesian filosofion kai li comencis uh, pripensi la dua duismon de cartesio pri menso kai corpo Cae fin fine li iris al unuismo au monismo do tiel tio estas che menson estas aparta afero uh, el corpo sed estas eh, simpla parto de gi do estas nur ununura essenzo de la universo tio estas naturo en mil eh, pardonu en mil sescent ehm, Spinoza successis publicigi sian tractaton theologian politican sed anonime. Kai uh, eh, post du iaroi pro la criso della Nederlanda respublico militanta cun Anglio, Franzio kai aliai parto de Germanio la afero igi plicae e pli complicae, kai juste pro tio crisu mi pensas li rifusis professor postenon en Heidelberg kai li uh, motivis sian rifuson pro la esprim liberezzo char en Germanio ne estis uh, alta nivelo de esprim liberezzo sam kiel en Nederlando en tiu tempo kai do uh, li neniam acquiris eh, professor postenon en universitato. La tractato teologia politica tre rapide estis mal permesita, cae, um, pardono, yes, cae en la sama tempo Spinoso laboris pri sia chef vergo etico quo fi li quon li fin vercis sed ne curagis publicigi ni parolus de nove per tio tacai tio esis la sama momento in quo esti spazio inter nederlando kai anglio tre felice leibniz successis visiti spinoza en hago kai convincis sin reverki parton de la Tractato Teologia Politica antau la forpasso la morto de Spinoza mem. Zamenhof vivis en tutte alia tempo kai loco. Li vivis en la decnaue iarcento, unue li nascigis en Bialistoco, cun la nomo Leiger, Lazaro, en esperanto kai poste li prenis la nomon Ludovico. Kiam li nur agis kvin estis klopodo eh, de la poloi i sendependigi e cum la helpo de la Garibaldi legio uh, estis momento in quo multai um, ehm, popolo i volis uh, ha, esti sendependai do havi sendependan nazi staton cae tio compreneble tre forte influis la infanon. Leger. Ciel vi sias, cae mine parolo stro per tio, char vi jam multe sias pri, pri Zamenhof, li uh, revis uh, pri unuigo de la homaro per lingvo cae religio kai li publicigis ne li ne publicigis li ni diru um, ehm, fin pretigis la unuan pra esperanton uh, en 1800 eh, septec hoc quiam li estis alt lerneiano cae ni bone conas la fragmenton malamicheta de las nazies cio ancora existas en esperanto sub la formo de fixita in formo, uh, fixita formo, vort esprimo exemple iam tempesta. Yes. Post tio, post tio, ocasis la unua pogromo en la Tsara Ruslando en 1881, ciam Zamenhof estis fresce uh, eh, universitata studento pri medicino. Cae tio havis grandan consequenzon eh, en la destinoi de la iuda popolo. Char pro tio comencis comencigis la unua aliao au ben Yehuda la ehm, re viviganto de la hebrea lingvo, iniziatis eh, tiun uh, mal diasporon de Israel, de uh, um, pardonu de Ruslando al Palestino por formi Israelon, citi, citiu uh, eh, fraso nesta stro clara. Do, en la hebrea la aliao. Aliao signifas uh, reveno, sed por ni uh, reveno estas horizontala fero, sed por en la hebrea estas verticala. Do, oni revenas alla ciela Jerusalemo. Do, iu pli hebreoi iris al iudoi iris al israelo por fondi nova nazi statum despli zamenhof for iris e la della de la iuda popolo kai ciel el nissia se 1887 li publicis la tiel nomatan unuan libron de esperanto kai giuste pro la facto che eh, la volapuca movado esti suffice forta in tiu momento sed volapuco ne tre bone funzis eh, la eh, multai multa i de tiu tempo transiris el volapuco al esperanto exemple daniele marignoni la pioniro del esperanto movado in italio estis antaue volapuchisto do la mm, la baso de la esperanto movado estis eh, pli kaj pli ne juda kaj do zamenhof transiris uh, al eh, sia religia projekto do ponto lingvo kaj ponto religio kaj en 1901 publikigis en la rusa la pamfleton Hillazim cae vercis leteron al Kaufman, cion ni vidos post uh, iom da minutoi, parallele alla construo de la uh, baso de la fundament crea mito de Esperantuio, cio estas la unua, unua universala congresso in Bologno tiu la successo de tiu congresso es sti el forta eh, che gi vere creis eh, la tutan identezo de la esperanto collettivo. Giuste pro tio en 1906 li havis la curagion publicigi la pamfleton hilelismo en la en la esperanta lingvo ne en la russa kai alvenis reagoi kai protiu reagoi eh, fin fine li comprenis che hilelismo en eh, tiu formone ne povis eh, esti acceptata fare de la esperanto parolanto e kai de la generala mondo kai tio esis tre clara en la interview al the jewish chronicle la nura interview en la angla kiun Zamenhof donis en 1907 occase de la tria universala congresso en Angluio. Do li reverkis sian uh, filosofion religian, kiun mi pensas esti, tio esas mia cefa argumento facte, che temas pri filosofia religio sam kiel tiu de Spinoza, sed cun apartai traitoi, cae kiel oni tre bone Finfine la declarazione de homaranismo estis publikigita in Madrido, Hispanio en 1903. Post la fino della pubblichigo estis clare videb, eh, videbla, uh, eh, estis clare videbla la sinteno de Zamenhof homaranisma en du apartai momentoi de sia uh, lasta tempa vivo. la unua momento estas la rifuso partopreni la fondon de hebrea ligo de esperantistoj en 1904 char li diris ke ne povis ligi sian uh, vivon al destino de ununura popolo ec se temas presia origina popolo la judoj char ciui nazionalismo estas malfe, uh, portantai malfelicion ala homaro, kai la nazionalismo de la premanto e kai la nazionalismo de la prematoi kai la lia momento en kio homaranismo estis concrete applicita fare de zamenhof estis en 1900 de quin en 1900 de quin la milito igis la granda milito char eble vi memoras la episodon en Christnasco 1904 ili pausis batali kai futbal ludis la germano e contra la franzo e char ancora estis tiu ni diru cavaliera sinteno della uh, eh, milito sed en 1905 alvenis nova tecnologio terura qui estas la chemiai armiloi kai tio changis cion kai oni comprenis che la granda milito oni nomis gin granda giuste pro tio en la uh, tut europa i giornaloi estis milito mal similai al ciui militoi antawai kai pro tio Zamenhof publicigis la alvocon alla diplomatoi post la granda milito, quiu estas clare homaranisma texto. Cai Zamenhof mortis en 1907, iom da monatoi antau la revoluzio de Soviet Unio, inter alie. Do, ni vidu nun la parton pri Spinoso, Deus sive natura cae filosofia more geometrico, do Dio alivorte naturo cae filosofio laula maniero de geometrio kai mi dono salvi nur kai kai uh, el tiro in kai kai nel tiro in por compreni uh, la manieron interpreti la concepton de filosofia religio fare de spinoso do kio estas la funzio de post vivo en profeta religio e certio esas uno e la cefa e punto kai en etico Spinoso parola spertio aferoe mi legas. Multae homoi credas che, se menso mortas cum corpo, ili preferus ruli sia in agoin per passio cae volupto, cae obei fortunon anstatau ilin mem. Citiui opinioi estas ne malpli absurdai ol tiui de homo, ciu, ne credante la eblon, nutri sian corpon per bona mangiagio eterne, preferus engluti venenoen cae aliaen mortigiloen, au considerante menson ne eterna ao sen mortema, preferus estis sen mensa cae vivi sen razie. Do, eh, tio estas mia traduco el, el latino. Compreneble la fras manieron estas facile comprenebla uh, eh, lao niai uh, nun tempai oreloi, do mi clopodas io mete co comprenigi al ni ciui cion gi signifas. Do, tio signifas che se por la mult, uh, plei multo de la homoi, do la simplai homoi ca la ordinara homoi, se ili ne havas tion ideon pri pos vivo, ili ne plus havas resonon por vivi dece, razie. kai giuste pro tio estas grave havi tion por la simplai ca ordinara homoi. kai tio estas pruvo de la funccio de la profeta e religioi, por la eh, ne filosofoi lau Spinoza. Cio estas do la funzio de Biblio? Do estas tiu aparta aparte eh, complica sed interessa uh, eh, el tiro, cio mi clopodas al vi uh, traduci cae clarigi. Do, ien mia traduco de citiu letero, al und Oldenburg. Mi diras che biblio pro la parta adapto kai utilo alla play molto kai la originale vorto estas plebs. Do estas eh, la plebo do la mm, la uh, simpla popolo, la popolo sen educo. Ciam parolas en homa maniero, more humano, exacte en homa maniero. Char la play multo ne capamblas compreni la play alta in aferoin. Pro tio mi credas che cion, cion Dio malcacis alla profetoi, ciel necessa por sin savi, estas formulita ciel legioi, legum modo. Do, preceptoi, ordonoi. Base de tio, la profeto inventis la completa in paraboloin, integras parabolas profete finxerunt, notu tion finxerunt, estas la sama radico de fictio. Protiu, parabolo estas ficzio, ne estas la vero. Memoru anca pri la mito eh, de la cavo en plato. Oni vidas la ombro, no? ne, la vero. Estas tiu um, ehm, tradizio qui eh, Spinoza havas en sia menso. Do, base de tio, la profeto inventis completa in paraboloin, representante Dion, qui el region, perdonu, cae leg donanton, mancas accusativo, Do, filosofoi cae simile ciui, ciui altigis, che nivelo crom, ie nivelo crom legia, tio estas, ciui ciu practicas virton ne ciel legion, sed char ili amas gin ciel ion tre valor plenan, supposeble ne trovos ci vorto in supris blocai. Do, li diras, che se vi havas besonon credi ie la allegorio de biblio vi povas esti sciocchita de citiu i vortoi. Sed se vi atingas la veron pure per filosofa maniero, tio estas absolute comprenebla cae acceptebla sen Tio estas mia interpreto de la vortoi de Spinoso citia. To alia grava parto estas la sequa, la maniero fari filosofiam. Filosofia more geometrico, la metodo lau geometria maniero. Gi estas fidinda jesi mem. Facte, en grava lettero, Spinoza scribas la sequon. Mi constias che ciam mi havas solidan pruvon, mi ne chanceligas, chanceligas per pensoi, ciui povus jeti dubon sur gin. Pro tio mi complete adheras al cio la intellecto montras min, sen iu ein suspecto, che la Biblio, et sen aparta trabora legado, contraudirus cin, ei contradicere posse, en la latina, char la vero ne contraudiras la veron veritatis veritati non repugnat. Ciel mi iam clare indicis en mia pendizo. La omici puncto estas kerna. Char. La Biblio en havas la veron, sed la vero estas vestita per allegorioi cae metaforoi pro la celoi per ciui ni iam parolas. Do, cio estas la celo cae la tasco de philosophio, El preni la veron sen l'allegorioi. Per cio? Per geometria maniero. Do per la nova scienzo. Pro tio etico esta scribita verchita sam kiel Euclido per pruvoi, matematica e pruvoi. Tio essas la punto. Ali oni ne povas compreni cin. Sed mi vidis che mult foie oni misinterpretas tion. Char homoi pensas che um, ehm, Spinoza rifusas la tradizion. Tion estas vero. Li simple diras, ni nun havas la taugain conceptain iloin por atingi la veron sen besono de tradizioi. Cae tio gravas a parte por vidi che ne estas nur un unura maniero atingi la veron. Char ni vidos poste che ne estas nur la uh, Hebrea Biblio representanta la veron, lao Spinoza mem. Do, kiel fun eh, funccias tiu ci metodo? la geometria maniero. Matematica exacta pruvo, scribas Spinoza, povas esti atingita nur per dia malcascio. Mi do diris che mi creadas sed mi ne sias matematica exacta che la profeta ecotopo, char mi firme credas sed mi ne sias matematica exacte che la profeto estis fidinda e consilato e cae messaggianto el Dio. Do, ec la filosofo havas connecton cum Dio per la momento in quo la pruvo al venas alla mezzo Dio estas beno de Dio la spinosa kai mi povas diri a parte che uh, pro la facto che mi laboras scu una profesia i uh, eh, mi dira stion uh, indicante homo e qui trovas nova in pruvo in por anta o enigi la nun tempan matematicon ili diras la samon ne estas razie clarigeble la momento en quiu ili ricevas tiun salton danke al quio ili povas atingi la pruvon matematica exacta Do tio estas ni diru normal asperto por homo e qui laboras uh, per matematica uh, avangardo ni diru por antau enigi la matematican scion. Do tio anca donas al ni indicon che Spinoza ne ateisto, strictus sense. Char, char estas dia malcacio. Ec se Dio estas en la naturo, devas esti connecto inter la homo cae la naturo, tio estas Dio, por havi tion. Sed tio ne estas vera ateisma posizio, se vi bone, se vi bone legas tion. Do, Dio alivorte estas naturo. Dio sive natura en la latina kai a parte uh, placas al mi citiun uh, citiu uh, el tiro mi legas crome mi devas diri nun che chi a mi parola filosofi maniere filosofiche loquimur do tio esas mia traduco ni devas neniam usi la lingvon de teologio facte teologio ofte kai con bonoi motivoi portretis dion kiel perfectan viron do estas adequate asserti che teologe oni dire dio desiras ion dio colerigias pro la peco e della malvirtulo e kai gioias pro la piulo sed filosofie per chi uni clare perceptas che attribui al dio etzo in homai estas tiel erarai che attribui perfectezon al elefanto au al postagio, li vere scribis postaggio tiui ci kai simila esprimo e simple ne havas locon kai ni ne povas usi ilin sen confusi nien conceptoin. Do, filosofie parolante, ni ne povas diri che Dio volas ion, el iu, au che io coleris au gioigis lin. Tiui ci homai etsoi ne havas platson en Dio. Alia punto, grava punto della filosofio de Spinoso estas la rilato con la aliai du grandai profetai reli, eh, religioi, do cristianismo e islamo. Nestas multai partoi della tuta eh, Spinosa vercaro en kiu ni povas trovi uh, eh, mencioin de tio, sed en uh, eh, quelcae parto es. A parte en la tractato um, pri politico, char ties stra interessa a fero la umi char li diris eh, generale che cristianismo devas esti la stat religio gis kiam g respectas la cesto de alie religio do li vere havis en sia menso la nederlanda respubblico kiel kiel modelo compare cun la aliai kai li admiris cristianismon char facte li verkis en en eh, la tractato ciu occase homo qui povas percepti sian menson pure devas necesse possedi cogno povon qui superas homezzo mi credas che nenio nio attingis tiun nivelon de perfectezzo ne tion pardono tiun nivelon de perfectezzo superante ciun alien crom Cristo alli la dia i preceptoi placita portantai homo in al savigo estis malcacitai recte tre clara kai ancau simpla aserto. Sed ech pli ni povas diri estas mencio pri islamo en iu letero al Ondelburg. Mahometo same instruis di legion kai donis firma in signoi de siai de sia, pardono, misio, sam kiel aliei profetoi faris, do certa esas niu kialo por nei che Mahometo esis vera profeto sam kiel por la turco e cae la gentiloi, se ili adoros dion per l'exerzo de justizo cae amo la proximuloi, mi credas che ili posedas la spiriton de Cristo cae ili estas savitai. Vidu inter frase la mencion de exerzo de justizo cae amo al proximulo, et io esas la ora legio de Hillel, cae la ora legio de, de la Evangelio, kai do tio vere fontas el la um, biblia traditio kiu kuningas kai uh, eh, Spinoza kai Zamenhof Bone, nun mi uh, passos al Zamenhof, al humanismo kiu filosofa religio. Bone, nun momenton kai mi revenos al vi tui. Do, citio esas la bildo de la unua libro, cion ni bone conas, cae estas interesse vidi tion. La du unuae exemplai textoi. Estas patronia cae ella biblio. Do, ciem oni vidas post dec hoc pagioi nur texton en la russa, crom frason, estas fraso en Esperanto tre bona analizita en la unuaj partoj. Ke estas tre interesa fraso, ĉar estas eĉ markita fraso laŭ la vortorto, sed mine ne parolos pri tio hodiaŭ. La unuaj du tekstoj en Esperanto kiun oni legas el ĉi tiu libro estas patronia kaj eh, la komenco de Geneso. Ia la komenco Dio kreis la teron kaj la cielon. Tio ne estas hazardo, compreneble. Do, uh, mi volas citi la traducon alla angla de origina russa um, ehm, russa uh, eh, texto de Zamenhof lau la traduco de eh, mia collegino kai amichino Esther Shore en el la, la pamfleto Hilesim en la russa lau la uh, pseudonimo homo sum. Do la teso de Esther estas che Zamenhof volis revisi la pacton de la traditia iudismo. Char li diris che la traditia iudismo estas cadavro, estas mortanta afero. Cai li ecch eh, uh, donas referenzon al la profeta i vortoi no tu profeta i vorto de Heinrich Heine das judentum is keine religion es is ein unglück judismo ne estas religio estas malbonŝanco do effektive vi povas vidi tui che la aliro al judismo de Zamenhof estas tute mal simila compare con la aliro de Spinoza kai mi diras judismo kiel profeta religio. Do, uh, pro li elaboris hilelismo, kai hilelismo devis esti la proponita solvo de la iuda demando lau Zamenhof. En 1901 ancora estis la unua aliao. Do, uh, la destinoi de la iudoi ancora ne estis tute clarai, en la uh, senso che ancora ne estis tutte firma baso por nova stato Israelo en Palestino. Kai a parte Zamenhof ne shatis ti un solvon, kai protio li eh, malfacile acceptis tion rande della fino de sia vivo. Sed ni revenu al 1901, kai vi povas vidi che uh, per letero al Kaufman pri la lingvo del Hilelisto et io estas compreneble el la originala vercaro Zamenhof scribas tie longe qui la hebreo ne havos lingvon kai estos devigata e la practico ludi la rolon de russoi poloi kotopo intercitile ili ciam estos mal estimata e cae la hebrea demando neniam estos solvita. Do, estas clare che hilelismo ha, havas um, radicoin en uh, eh, judismo cae a parte celo por solvi la hebrean demandon, au iuda demandon. da origine li parolas pri la neutrala linguo qui è il fondo neutrala popolo li diras che ambau demando i esta strema vasta kai ne tesigeble li inter si do la demando pri linguo cae la demando pri popolo ti el same che la hilelismo ne povos existis en linguo neutrala ti el same la linguo la ideo de lingua neutrala neniam povos ver effectivigi sen hilelismo. Li vercis tion en 1906. Char li diris, ec se esperanto estos usata de miliono de homoi, gi povas eliri for ella modo kai gi play rapide per eos por ciam lingua internazia tio estas esperanto fortikigio por ciam nur en tio caso se existos ia grupo da homoi e qui acceptus gin kiel sian lingvon familian heredan cento da tie homo estas por la ideo de lingua neutrala multegil pli grava ol miliono da li ai homo hereda lingvo de la plei malgranda kai plei sen signifa popoleto havas vivon multegil pli garantiitan cae ne estingeblan ol sen popola lingvo un usus ec milionoi da homoi. Yes, mi estas profunde convincita che nec solvo de la hebrea demando, nec en radicigio de lingvo neutrala estos iam ebla sen hilelismo, tio estas sen creo de neutrala popolo. Cae tion li scribis private al unu el siai amicoi, Kaufmann. Sed pubbliche li ŝanĝis sian ideon tre rapide, kiel mi diris post la successo della, la uh, eh, unua universala kongreso en Bolonjo, en kio li parolis pri è il nazio, ili parolas kun la unu kun la e chi è il membro di uno nazio, tio estas la metaforo, estas ambiguezo en espera en en Zamenhof char un flanke li estas li volas preter iri la uh, eh, nazia i baroin ali flanke ili conceptas esperantistaron kiel nazion kai li ankao volas doni tiun ideon pri uh, moroi cutimoi eh, religi similain al la nova popolo, cae protio li finas sian paroladon en Bologno per pregio. Cae li diras che en tiu momento li ne appartenas al ia nazia o partia religio, sed estas nur homo. Cae parolas pridio kiel forto, la alta morala forto ni iam conas multa el ni conas bone la la la pregion mi volas nur meti porti vian attenton alla la lasta strofo quo estis censurita facte de Zamenhof post petego de la Franza Esperantisto e quo organizis la unuan universala congresson cunigiu la fratoi, plectigiu la manoi, antauen cun pazai armiloi, cristanoi, hebreo, au ma mahometanoi, ni de di estas filoi. Do, shaina salmike tiu ci indico pri la facto che la tri granda profete profeta religioi, uh, ciui fontas e la biblio, havas la saman dignon, lau zamen hof, tio estas eh, interesa similajo cun Spinoza kai cun la ideo pri filosofia religio. Facte en 1906 en tiu uh, en tiu pamfleto Zamenhof et parolas pri uh, templo e templo hierlista moro en kai festo en neutrale homain kai lerneio en quiu oni devas educi, educadi la ionulo en quiel batalanto en por la vero bono justezzo cae ciu homo fratezzo. Elaboradi en ili amon al honesta laboro. Cae abomenon por frasistezzo cae por ciui malbonai mal virtoi. To, tio similas multe al mi al lerneio por filosofoi, lau la uh, ideo de uh, filosofia religio, chi ogni vidi santaue eh, en spinoso. Charchio, estas tiu vivo reguliga religio comune homa. Varma, poesia cae varma, tio estas la punto. Char la problemo estas ciam oni el tiras el profeta religio la vero nuda cae cruda, la uh, eh, spinosa matematic exacta, uh, mancas poesio cae varmezzo, cae tio essas la problemo cion sin metis Zamenhof antau siai oculoi. Cae compreneble nisias che Aleksandro Dombrovski, la cattolica pastro cae patrioto di eh, Litovuio, uh, acre attacis uh, eh, Zamenhof Charlie diris che um, Zamenhof volis meti Hillel che il profeto antau Cristo do la respondo de Zamenhof esti che la idea de Tronigi e Christon por la cristano e a museon por la hebreoi a Mahometon por la Mahometano e cae surpronigi anstatau ili hilelon nemiam ec por uno minuto venis en la capo de iu homarano, cae tiu homarano esas giuste li compreneble. Sed, tio attaco bremsis forte la ideo de hilelismo. Cae cio ocasis? Do, ni devas memori la facton che uh, la cattolica movado estis tre forta facte la uh, revuo espero cattolica e cattolica pardono che um, al venis unue en 1903 ancora estas publicigata kai uh, kai temas pri la mm, play long daura esperanto revuo en la mondo Do, è la interview in The Jewish Chronicle, li respondis al la interviuanto, kiu estas rabbi iu rabbi eh, ni diru um, modere modere religia rabbi eh, el anglio li respondis alla demando ciu vi successis converti homo in al via al via ideo e prihilelismo la respondo esti simple ne Ca estas rusa proverbo che unu homo en campo ne povas fari soldaton. Do, li estis sola. Ca pro tio li diris, mi abandonis hilelismon por dedici mia infortoin al esperantismo. Compreneble uh, eh, line abandonis complete hilelismon, sed refaris gin sub la formo de uh, homaranismo. Yes, tio estas la connecto cun cio mi diris antaue pri filosofia religio. Do, tio estas mia uh, prelego, cio dauris giuste unu horon pli mal pli, cae uh, ciel vi povas vidi estas uh, celcai uh, punctoi uh, en quo oni povas trovi contacton inter uh, Spinoza kaj Zamenhof ancora mi ne havas uh, tutte solidan firman punkton por fini la aferon sed shinas al mi che oni unu uno flanke ne povas diri che uh, che Spinoza essis ateisto char li res, uh, respectis la profeta in uh, eh, religio in sam kiel zamenhof ali flanke oni povas diri che la umi che zamenhof vere per hilelismo ne per hilelismo sed per homarnismo volis atingi tiun filosofian religion tiun ideon che oni povas atingi la veron sen la allegorioi cae metaforoi de la profetae religioi, sed ilin respectantai. Do, pro tio li volis havi tiu in templo in cae lerneo in por la estonta, ni diru, nucleo de tiu neutrala popolo quium in existis. Bone, mi pensas che mi povas eh, fini mien paroladon nun, cae lasi la eh, chanson al vi starigi demandoin. Dankon. Dankon al vi, Federico. Mi vidas che an havas demandon, ciu? An? Bon volu? Yes, mm, mi, uh, si volas. Eh, vi comparas um, Spinoza, la idea in de Spinoza con la idea in de Samenhof, se tu vi trovas ie che Samenhof uh, legis la, uh, o conis la idea in de Spinoza, de Spinoza, tu li legas, uh, legis ion uh, de, de Spinoza, tu li conis lin. Tio estas belega demando, kion mi anca ostarigis al mi mem, kai mi ne havas respondon bedaurinde ni ne havas la bretaron de zamenhof kai ni ne sias kion li exacte legis sed ne recte ni povas vidi ke li ne niam citis spinozon en la mercaro mem la completan plenan mercaron mi pensas almeno lau la volumoi quo in mi legis de Ludovicito ca la originala vercaro mi neniam vidis esplic es, esplicitan mention de Spinoso do supposible, li ne tralegis recte anca estis problema pro la facto pro lingua problema, char Spinoso uh, eh, vercis en latino li estis traducita sufficia malbone <laughs> en uh, la Nederlandan kai mi havas uh, um, doctoran dissertation proof schrift el 1901 qui uh, estas juste studo pri la uh, tradukoi la frua i tradukoi alla Nederlanda de la uh, lati uh, de la Spinoza latino che anche o li ne bone conis latino in facte charli uh, Lerni suffice uh, um, uh, malfrue kai pro tio oni ne bone sias kai uh, eh, ja kai la la verco de spinoza esis mal permessata i por por multa multe da tempo kai ne esis facile atingebla e che mi pensas che anca la zara ruslando mm, dum la tempo de zamenhof estis mm, tre mal probable che li povis legi ecce franca in traducon kiu estas la nura ebla alia traduco, krom la nederlanda almeno, uh, la fruaj tempoj kion uh, Zamenhof po, po vintus legi. Dankon. Ĉu estas alia? Mi, mi vidis, ke eble Klaus ankaŭ metis sian manon, kaj nun mi ne plu vidas eh, lian manon, ĉu? mi metis ĝin denove. Ah, bone. Se ci o casa mi posso rispondi a anche o sen vi di ciu. <laughs> Se vi almeno o das vi mi an votton che funzi, yes. Yes, mi vidas uh, vin uh, eh, kai vi an visagion kai mi audas vi an votton perfecte, bon volo. Bone. Ehm um, mi uh, min au vin uh, pli precise che uh, maniere estis acceptita sia tempe um, homaranismo eh uh, chu chu eh, zamno fakte presentis gin ia maniere kiel eh, filosofia religio um, en en esperantista rondoi kai anko en ekstere de de la esperantistaro kai kia maniere eh, estis au, au kia kia estis la reago de de homo e kiu ehm um, ver scheine ne chiui mi pensa pri la scienze stoi eh, ne es ist hier die akzeptei mai ie eh, religiai aspecto trebe la demando dancon pro la demando do uh, estas du uh, do hilelismo estis unue presentita en la russa kaeli celis la uh, la judaron la Ashkenazo e qui parolis la russan pro la tempoi kai poste kiam li uh, tradukis sin al al esperanto la umili es shokita de la reagoi charline li ne da uh, eh, radico e la catolicisma esperanto movado havis en la uh, frua en la frua uh, de la dudeca iarcento do la homo et qui physique organisis la uh, la unua in eh, la unua in universala in congresso ne aparte in francio kai protio li faris passion malantawen li ne vere celis la uh, eh, scientisto mi pensas kai kiam li uh, presentis fine la definitiva version de humanismo estas quasi ni un messaggio alla poste Char li baldau mortos, li, li, li volis doni vere la finan vorton de si estis vere la, la declarazio de homaranismo 1903 in Madrido, tiu letero respondo alla, alla rifuso partopreni la Hebrean Ligon cae la alvoco alla diplomato i post la granda milito. Cae se vi legas tiu in vorto in, ili estas vere <laughs> profet stilai estas vorto e kio devas eh, flugi tra la aero uh, tra la iar iardeco e cento e por homo e havas la coron malfermitan por vere usi esprimo in zamenhofain tutte mal simili al al spinoso do chi al ne la scienzistoi do uh, estas du granda i periodoi en la historio de uh, moderna scienzo en uh, ni diru europo unue estas la la scienza revolucio kion uh, Spinoza bone conis pro la contacto con Galileo con Leibniz Cotopo sed estis clerismo qui faris alian stupon kai clerismo acre attacis la profeta in religio in el ne, ne portanto in de la vero sed blocanto in de la scienza. Kai tio est istute for de Spinozo, sed Zamenhof compreneble qui venis post la carismo, kai qui vivis dum la epoco de romanticismo, ne fidis tro pri la scientisto i qui acre estis contra la uh, religioi por tre ofte fini fidi iestienzo per maius classo sam kiel estus religio. Cae l'aspertoi en la unuae fruae iaroi della dudeca iarcento con la intellectuloi la Louis Cutura, uh, eh, Giuseppe Peano, Bertrand Russell, cae aliai, uh, estis tre mal facillai <laughs> cae mal bonai por, esti, por paroli milde, cae protio Zamenhof vere ne fidis eh, iel ein eh, uh, uh, e ili por uh, porti la la um, mm, proiecto de ponto religio homaranisma tio esso es mia ideo almeno non con chu ancora alia domando mi riguardo sulla lista Gesù mi ne vedo se mi ancora ha domandato al eh, Federico ciu um, ehm, uni povas consideri uh, eh, Zamenhof kia la plu la torch portantinon de la ideo de homoranismo au ne che si post la forpasso de la patro do estis quaso la virino qui portis la torchon pluen Tio esas tre, tre bona demando. Certe en la Zamenhofa familio Lidia estis la nura kiu portis la ni diru uh, eh, religi flankan spiritan messagion de la patro. Certe. Si certe la mi estis convincita completigi la messagion de la patro. Se vi legas la vercaron de Lidia Zamenhof, tio estas suffice clare. Eh, en la malumo mi ne memoras nur la la titolo de la de la vercaro estas uh, en esperanto estas tre pa, tre multa i parabolo i mi ne certas che zamenhof estintus eh, eh, en la sama nivelo eh, sama opinio mm-hmm. de de de la filino ver dire sed chi usias charlie ne neniam faris tion do mi pensas che do tio anca esas bona demando por comprenigi chu homaranismo estas eh, filosofia religio ne char se fin fine filosofia religio identigas cun eh, profeta religio char bahaismo estas profeta religio Bahaismo mm -hmm. estas eh, post uh, islama religio sam kiel cristianismo estas post hebrea do mm -hmm. estas mhm. vere profeta uh, religio um, povas esti char anco bahaismo uh, esta agnoscas la facton che la alia i profeta i religio i uh, eh, cun portas la veron almeno parte sed mi vere ne sias mi devas pripensi tion kai kai tio povas esti bela temo por alia prelego sed ne de mi sed de homo kiu uh, kiu pli bone trastudis la verkaron de Lidia sed uh, certe tiu demando ancora os varmo stra mia menso longe bert dankon pro tio Dankon Federico, mi vidos che te tu anca volas starigi demandon bonvolu, shalti la microfonon kai paroli. Dankum. Tutte uh, aria demando. Can we register? Spinota Spinota scribis et i con l a u r e m stilo de eh, stilo de geometrio de Euclides. Yes. Kai, ja, kai, do matematike exacta pruvo uh, eh, kiru homoi eh, faras matematike exactam pruvon uh, eh, tio havas sam religian signifon exemple en en la en la historio de tradizia matematico de Cineo cino ne uh, uses uses uh, eh, matematikan pruvon nur algoritmon por computi la sorbon de la problema estas grava pruvo ne gravas ca intrarie eh, cinoi eh, cinoi eh, cefe ne credas dion не havas tre fortan religion. Ĉu ili ĉu, ĉu ili havas sam uh, rilaton tra religia uh, religia penso de uh, de Spinoza uh, en uzante la matematikan ekzaktan pruvon en la en la en la skribado de, de, de, de stilo. Kaj kiel kia estes jamenhof Do, mi uh, doni impreson, ne vera respondon alla, alla, alla rimarcoi de Teto Macchino. Do, uh, certe cinio estis for della radaro de, de Spinoso. Do, li conis nenion pricinio. kai protio Protio, la concepto de filosofia religio ec de Carlos Frenkel estas fondita sur la eh, religio de la Biblio. Ne hasarde, char cinio en tiu senso estas tute alia mondo. Pri la facto che eh, la Cina matematico preferas eh, trovi la algoritmon o uh, eh, la la pruvo tio estas uh, certa vero kai tio la mi estas ehm um, ligita al facto che algoritmo proceduro estas poste pli facile applicabla alla reala mondo do temas pri pli pragmatica aliro de matematico por solvi concreta in problema in exemple construi ponton ca tio pos esti che pos esti che tiu ci malsama aliro havas rilaton kun exemple la la uh, eh, baso la basoi de la de la filosofio daoisma exemple mi povas pensi sed tio estas vere complete for de de la de la radaro de la perspectivo de de de Spinoza kai anka de Zamenhof effektive ni devas agnoski tion estas konkreta limo i char ili ne konis tio in tio in ti un grandan tradizion kai kulturon kai pro tio ili ne povis konfronti sin mem kun tio No, dankon. Ciao ancora alia demando mi um, vi parolis uh, Federico pri uh, traduco en la Nederlanda de la verco de Spinoza mi uh, foje mi legis parton el libro de Kees Schuit. Ĉu vi konas uh, lian uh, pri Spinoza? Ne, efektive ne. Ne, mi mi uh, estis uh, parolanta pri tiu doktor ateso, kiun mi trovis en la, en la Spinoza Domo, en la museo, kai mi povis aceti gin, char gi ne estas en, en Google libro, <laughs> do ah. estas tre grave havi gin, kai effettive, effettive estas multai interpretai problemoi, ne estas facile traduki Spinoza mm. e la latina, char mult foie estas interferoi de lia, latina cun aliae lingvoi, che essa la sama problema con chi o casas con la greca delle evangelioi la evangelisto in estis uh, flue parolanta la la grecan ili parolis la armen kai do eh, kiam ili scribis ili scribis en uh, semida stilo Iesuo malfermis la buchon cae diris. Tio, ne estas greca stilo. En greca vi diras, Iesuo diris, vi ne devas concrete prescribi priskribila fakton ke Jesuo malfermis la buŝon tio estas concreta afero chiu devas aperi uh, eh, necese en semida lingua. Se do tio estas la giuste por doni komparon tio estas la la problema por la interpreto de Spinoza kaj eble o parte la causa, la o chiu eh, Spinoza estis tiel misinterpretita dum jarcentoj. Eh, no, dankon. Mi ancora havas la libon, mi povas doni gin al vi. Gie ne estas tiel, tiel, ni diru, tiel malnova. Mm -hmm. Tre bone. Ja. Do, ciu ancora um, estas demando, mi rigardos al listo. Na kai ni diru lasta demando, char poste... Lasta demando. Char <laughs> poste ni ciui devas foriri, ciu? Estas, no, estas gis la, tria. Gis la tria, ciu vere? Ah, yes. O oh, aia. Ah, mi, mi eble mi devos foriri, almeno por dum... Yes, yes, yes, compreneble. Cai vi, mi ascena ancora, estes lotsa pro la parolado, ciu. Sed kiu volas ancora demandi ion? Se ne esas iu, mi, um, mi volas uh, attentige vin, pritio, che vi povas ancora sendi al... Um, la Europa parlamentano vi povos ancora eh, sendi uh, iun messagium teo ci estas la carto Klaus Leitz bedaurinde foriris sed vi vi povas peti uh, al mi ancora o kelkain al tiu poscartoin por attentigi la uh, Europa in parlamentano in pri la propono pri interalie esperanto kiu estas gis eh, nun tre multe eh, subtenata dum la civitana consultigio tio estas unu afero mi eble povos meti la uh, eh, si igon en la babileion en la babileion yes ah mi iam metis, mi pensas, yes. Kai e eble Bert vi povas ankaŭ uh, ne plu registri la la feron se Bone, yes, yes, mi mi. Por esti ankaŭ pli tranquille. <laughs> <laughs> Bone.